қалайсың әйгерім ей жақсы жақсы бапкерім жақсы құдайға шүкір так не жұмыстарды бітірдің бүгін кешке нұрбеке адам еттелі қылдың ғой Ит қылмадым сен барып өлтірмедің таза не болды мен сені күтіп бұты тұрмын мен бағуш кетші үйде отырып не қыларын білмей зеркені бүт жұмыстарын алып не жұмыс бітірдің қандай жұмыстарды бітірдің мына қарап тұр мысалы мысалы идиш жудым жуылған идишти фенменен құрғатып қайра жуып қайра шайқап мына үш жолдан жуып шықтым жуылған кирлердің барын бірден үйтіп шықтым эшиктин алдына суу септим шыпырдым е аия ушундай зериккен экенмин м ылдыйкы бычкадан өйдөңкү сазга чейин жөөм андай шыпырып мен шыпырып чыктым кукуй экен эшиктин алдына чейин кукуй экен мөңтөлө карап эле таңдалып калды асан молодец чынына өліп кетем жұмыс қалған жоқ мұндай тойды мен уже мына болады екен ғой мына мына кішкене жұмыс қылса болады екен ғой туралы келжіречи келжіречи сен мақұл не төлей қойдың фай файға иә бар төлеп кел ертең төлеу көр айтқан үйге кірбей қаласың құдай бұйырса тағы бір бір жұма вай файды төлемей тұрсам үйдө дагы бир сыйла ремонтто коет экенсиң э сен менин башымды жакпа чымаккул нурбек ашылымдан ким коюптур алып кел акчаңды өзүм эле төлөп келем эми кое туреюн чай ичип алайын алып кел тамам болуп атпатаң чайыңды ич да тур төлөп кел болот экен мага жумуш кылсаң мен билбейм нурбек ушундай бүгүн там бердим деп кой илгерки адамдар кантип интернети жок свети жок кантип жашашты зеригип кетпей ошоно эми түбен окуш стресс депрессия болуп кетмек экен тоого жөө чыгып жөө түшүп эй вообще болчу алып кел